Ebbene, eh buongiorno, tutto bene? Allora, eh, molto molto importante l'utilizzazione della seghetto. Prima utilizzazione della seghetto arriva alla casa. Eh, la seghetto, la lama flessibile. Allora, se la lama flessibile, impossibile lavoro. Molto molto molto importante la posizione. Arriva alla casa, posizione e tesa. Ok? Eh, come dice, eh, la vis. Ok. La lama, la lama, se la lama tesa, se la lama molto duro, geniale per lavoro. Perché? Posizione in mano, ok? Attenzione molto molto molto importante. Per lavoro, no forza. La seghetto molto aggressiva. Lavoro tutta la lama. Tutta la lama, leggero. Geniale per fare forma. Molto molto importante utilizzazione tutta la lama